Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu pendwa cha Elitech. Uh, siku ya leo napenda tuzungumzie kuhusiana na jinsi gani ya kuziblock au kuzizuia message za promotion. Kama tunavyojua siku hizi kuna makampuni mengi yanafunguliwa nayo yanaomba namba katika mitandao mbalimbali ya simu ambayo tunajiunga nayo uh, ili waweze basi kutangaza biashara zao. Mfano, unaweza ukakutana kuna Tatu Mzuka, Sibiko na kadhalika. Basi cha muhimu unahitajika uwe na program ambayo inaitwa Key Message. Uh, Key Message inapatikana Play Store. Uh, na mimi nitajitahidi basi nikuwekee hata kwenye uh, description hapo ili iwe rahisi kuipata. Basi naomba tuanze tu, tu, tu, kwa kuangalia ni jinsi gani basi tunaweza tuka tuka, tuka, tuka tukaoperate na tukazuia hizo message. Karibu. Aa, ah, kitu cha kwanza tutabonyeza hiyo key message itaanza hapo, itaonyesha maelezo kadhaa. Thank you for choosing, kwa utapiga start. Step ya kwanza hiyo itakuuliza notification, kwa muda gani notification unahitaji, eh, ni kwa kila pale inapotokea block ya kila message au summary ita, utakuwa unapewa kwa, kwa muda kama saa tatu usiku au uh, don't notify. Kwa hiyo unaweza ukasema mimi usinitaarifu, utapiga hapo sets, utabonyeza sets ili iende hatua nyingine. Kwa hiyo utaangalia wewe ni wapi sasa una, unataka unataka ukae upande gani hmm? ili uweze kusogea mbele sasa unabonyeza hapo set kwa hii app ni, ni, ni, ni, ni mwanzo kabisa ukiifungua itaanza hivyo kama ndo install hapo tena itakuletea kwamba you are just step away from hiyo wanazidi kukuonesha hapo utabonyeza tu skip hapo hapo yetu imefunguka sasa sasa hapo ikifunguka itaskani contact zako zote message zote ambazo ziko ndani ya simu yako mimi nimejaribu kuzificha uh, kwa sababu ni message za watu afu ni secret message nyingine, ndio maana nimeshindwa kuziweka hadharani. So hapo utakutana message zote ambazo zimeingia kwenye simu yako, ndugu mpenzi mtazamaji. Uh, baada ya hapo basi, hapo juu utaona kuna vimistari kama vitatu hivi hivyo hapo, basi utaenda utavibonyeza hivyo, vitakupeleka kwenye setting, itakufungulia profile ya ya hiyo hiyo programu yetu ikifunguka moja kwa moja basi utaingia kwenye setting ukiingia kwenye setting utakutana na na na na, na, na hizo kategori nyingi kuna blocking hapo kuna backup and restore kisha hapo utaingia kwenye block and allow ukifika hapo utakutana kuna ako alama kama kajumlisha utakabonyeza moja kwa moja basi utaingia hapa block estimates based on uh, press Ukifika hapo, basi utaandika neno ambalo liko ndani ya hiyo message, au hiyo message ikija ina consistent neno gani. Mfano mimi hapa naandika tatu mzuka, tatu mzuka, alafu then nitaandika add to block list. Kwa hiyo hapo tatu mzuka message ya tatu mzuka yoyote ikiingia ndani ya simu yangu itakuwa imebi blocked, kwa hiyo sitaiona. Au unaweza ukaandika nyingine labda, hebu tuangalie hapa, simjanja ya simjanja Ukishamaliza basi una add to, to blocklist itaongezeka. So kwa hiyo hapo message zote za simjanja meseji message za tatu mzuka, kama utaki message za songesha, utaki message yoyote, basi unaweza ukaandika tu jina. Basi hapo ndugu, ndugu zangu wapendwa, utakuwa basi umeshakamilisha. Basi napenda kusema shukrani, usisahau kusubscribe na kukomenti. Utacomment kama njia hii imekusaidia au haijakusaidia ili wengine wajifunze. Shukrani.